Bună ziua, bună ziua! Ia uitați ce am făcut eu din aluatul de gogoș de ieri. <laughs> cornulețe, cornulețe, ia uitați-le. Din aluatul de gogoș de ieri. <laughs> am să le pun uh, pe un uh, aici în față. Gogoșele, gogoșele. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Ia uitați ce minunăție am făcut-o din aluatul de ieri, de la Gogoș. Ia uitați, ia să desfacem unul să vedem cum, se, cum este. Este pufos, pufos, ia uitați. O să avem nevoie de 160 de lapte. 160 de lapte. O să avem nevoie de 30 de grame de miere de albine. O să avem nevoie de 5 grame de drojdie uscată. 30 de ml de ulei. să mai avem nevoie de un nou și un gălbenuș, un praf de sare, coajă de lămâie sau de portocală sau esență de rom, esență de vanilie și 370 400 de grame de făină. Începem cu, cu laptele. Aici avem lapte călduți și o să punem uh, drojdia noastră uscată. Să fiți atenți la drojdie, să citiți prospectul, să vedeți dacă se, um, se pune într-un lichid sau se pune direct în făină. Eu am uh, drojdie uscată care se pune în lapte și în 160 de lapte eu am să pun 5 grame de drojdie uscată și amestecăm. și am să adaug și cam o lingură de miere de albine, o lingură mare. Amestecăm și o să dăm deoparte. Între timp, în acest bol, o să adăugăm un ou. Și un gălbenuș. O să adăugăm un prag de sare. o linguriță de coajă de lămâie, am să o pun așa aici, adăugăm și uleiul, acum amestecăm, amestecăm bine, bine, bine, bine, bine, bine. vedem dacă s-a trecut uh, roșia. E aproape gata. Adăugăm o parte din făină. Acum o să adăugăm și drojdia noastră cu miere de albine și cu lapte. aplicăm. Și aceasta este compoziția noastră. Amestecăm bine, bine, bine, bine, bine. Mai adăugăm puțină făină. amestecăm bine. și o puțină făină. Aici am avut 370 de grame de făină. Și apoi o să lucrăm aluatul uh, cu mâna. lucrăm puțin și cu mâna. O să mai pun puțină făină, că mai trebuie, mai trebuie, punem pe toată. Acum o să lucrăm alături și un pic pe masa de lucru. puțină făină. Până se formează glutenul. Uitați, aluatul este aproape gata. Aluatul mai batem din când în când. Am bătut puțin și șalatul. Ia uitați cum arată, este elastic, moale, lucios. Acum eu am să-l pun într-un bol aici. Am să-l pun într-un bol, așa, și am să-l acopăr și am să-l pun într-un loc cald. Aluatul nostru a crescut. Op. Ne uitați-l. Uitați. Acum o să-l punem pe masă, noastră de lucru. Presurăm puțină făină. Îl întindem și răsucim așa. Și acum o să-l facem bucățele, o să-l tăiem bucățele. să tăiem așa bucățele mici și apoi o să le întindem pe fiecare. Așa. Și acum o să luăm fiecare bucățică și o să o să tragem capetele în jos, ia uitați. Și o să facem câte o biluță. măsurăm cu puțină făină și le așezăm așa. Uitați. Ducem capetele de desubt. Apoi răsucim. Și am format. Și facem așa până le terminăm pe toate. Așa. punem și acum o luăm pe ultima și o să avem, avem 8, 10, 11 biluțe și o să avem 11 straturi. O să întindem pe fiecare câte o foaie. Ia uitați. Așa. Și o să luăm o biluță și o să întindem, uh, o să întindem câte o foaie. Avem biluță apăsăm și o să întindem o foiță așa. Și fiecare foiță, pe fiecare foiță o să adăugăm un pic de unt. O să luăm așa câte puțin și o să punem pe fiecare, pe toată suprafața. Mai luăm puțin. Așa. Acum o luăm și o dăm deoparte. O punem aici. Și luăm a doua făiță și o întindem. Și așa procedăm cu toate. Întindem. vedeți. Întindem bine și acum o luăm și o așezăm peste cealaltă deasupra aici. Ia uitați, așa. Una peste cealaltă. Acum o să întindem puțin unt și aici. Așa. Și continuăm așa până le terminăm pe toate. Acum, după ce am uh, întins, uh, vedeți, am pus uh, straturi, unul peste celălalt, cu unt în interior. Și continuăm până le terminăm. Mai punem unt. Untul este la temperatura camerei, este moale. Așa, întindem bine. Aici am avut 125 de grame de unt, vedeți? Și nu l-am pus pe tot. Așa. Am uns bine. Acum o să mai punem încă una deasupra. Așa, mai apăsăm puțin. Punem unt. Ia uitați, luăm așa untul moale de aici și punem peste și întindem bine pe toată suprafața. Așa. După ce am întins bine, avem ultima, ultimul disc și o să acoperim. Apăsăm puțin și acum o să punem totul pe o farfurie. Puteți pune totul direct pe o farfurie să începeți. Așa, apăsăm puțin. Acum o să acoperim și o să dăm la frigider până se întărește untul. Cam o oră o să lăsăm. Și după aceea o să întindem din nou. Acum dăm la frigider. Am scos, uh, am scos din frigider. uitați, au crescut puțin. <laughs> Acum uh, o să punem puțină făină. și o să le punem, o să le luăm de aici, o să le punem pe, pe masă. Și o să întindem încet, încet. Presurăm puțină făinuță să nu se lipească sucitorul. Și o să întindem încet. Dăm bine. Am întins bine și acum o să tăiem o să tăiem, să facem cornulețe să le facem simple și pot fi mâncate cu dulceață, cu ciocolată, cu cremă de ciocolată, cu cremă de patiserie, cu ce vă place. Și o să le răsucim. Eu am să tai puțin aici, pe mijloc, puțin, puțin. acum am să trag, ia uitați, am să trag așa și încet, încet am să răsucesc. Ia uitați. Am să răsucesc bine, ia uitați. Acesta este cornulețul și am să-l pun într-o tavă și o să-i lăsăm să crească. Acum să-i facem pe toți. retragem și tragem, tragem și răsucim. Ia uitați. Și punem în tavă. Așezăm aici unul lângă celălalt. Și facem până terminăm. Acesta este ultimul. Lăsăm la crescut. O să acoperim cu un... Uh, au crescut. Și acum un gălbenuș cu puțin lapte, l amestecăm și o să ungem pe fiecare le ungem bine și le dăm la cuptor la 180 de grade circa 20 um, de minute, 25 o să le încercăm cu scobitoare să vedem dacă sunt uh, gata dăm la cuptor cornurile sunt gata Ia uitați cât sunt de bufoase. Vă mulțumesc din suflet tuturor că sunteți alături. Vă doresc multă, multă sănătate. Și o să ne vedem cu altă rețetă. La revedere tuturor și mulți pupici. O zi frumoasă!